صباح الفل انا اسمي مصطفى السيد محمد بدرس رياده اعمال في جامعه ترومسا في النرويج آه مهتم بالتكنولوجيا والتخصص بتاعي في الكليه يعني رياده اعمال ابداعيه وثقافيه فمهتم بالصناعات الابداعيه مهتم بالثقافه وكل المصطلحات يعني اللي لها علاقه بالموضوع آه انا مهتم كمان بالتكنولوجيا جدا وبكتب مقالات آه، في سابوست و اضاءاته في كام موقع تاني يعني على الانترنت آه، عن آه، التكنولوجيا وتحليل يعني الاخبار التكنولوجيا وحاجات بالشكل ده آه، المفروض ان انا هعمل فيديوهات مع صعيدي Geeks هتنزل في خلال رمضان يعني وما عنديش افكار كتيره احنا ممكن الفيديوهات دي هتبقى عن ايه فممكن لو انتوا عايزين تسالوني في اي حاجه تسالوني في الكومنتات وارد عليه بحيث ان انا ارد عليها في الحلقات يعني واحاول اعرف انا ماشي في السكه الصح ولا لا أه بس كده صباح الفل